たパイプつなぐ空続く灰色と雨跳ねる波紋を白で見つめ見慣れたドア 諦めに逃たようなために気は白く消えていってさもしもあの時になんて役に立たないものでしょう僕は知らない